오늘은 제일 중요한 것이라는 뜻을 가진 중, 중, 쯔, 중을 보도록 하겠습니다. 영상 순서는 중, 중, 쯔, 중을 살짝 설명한 후에 예문 6개를 각각 원본을 두 번 보고 해석하고 자막이 있는 영상으로 두 번 보고 6개를 다 본 후에는 각각 6번씩 반복해서 외우기를 해볼 텐데요. 듣기를 연습하실 때는 정상 속도로 들으시고 말하기를 연습할 때는 0.75배속으로 느리게 해놓고 큰 소리로 따라 하시기 바랍니다. 한글 해석이 필요 없으신 분은 자막 외우기 영상부터 보시면 될 텐데 밑에 더보기 코너에 몇 분의 외우기가 시작되는지 표기해 두었습니다. 중, 중, 주중은 글자 그대로 중요한 것 중에서 가장 중요한 것, 제일 중요한 것이라는 뜻을 가지는데 하오, 중, 즈, 하오 가장 좋은 것, 난중지난, 제일 어려운 것, 수 최중칠수이, 정말 제일 최고인 것, 이런 다른 버전들도 있을 수 있는데 제일 많이 쓰이는 것은 아무래도 중중지중, 가장 중요한 것, 이 버전입니다. 최신 중국어 뉴스로 시사 중국어 공부를 하고 싶으신 분은 중국어 뉴스인강 사이트 스크린중국어 닷컴을 방문하시고

既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑， 기왕에赵怀林, 이 사람이 마이숑, 살인자를 사서 사람을 죽였다는 그런 혐의가 있는 이상 나找出凶手是重中之重 매수된 그 살인자가 누구인지를 찾아내는 것이 중중지중 중요한 것 중에서도 제일 중요한 일이다. 가장 중요한 일이다. 所以 我们继续跟四队查看视频监控。그러므로계속사팀을따라서 CCTV 영상을뒤져보도록하자。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重，所以我们继续跟四队查看视频监控。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重，所以我们继续跟四队查看视频监控。妙英她爸要拓展一项大事业。 他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业。他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。牟英他爸要拓展一项大事业。牟英的阿버지가 커다란 사업을 확장하려고 하는데 他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重뭘 따내려고 하냐면 1년 후에 옌州 전철 프로젝트의 가장 중요한 부분을 따내려고 한다. 那就是地铁车厢的制造权 뭐냐면 객실 차량의 제조권이다. 廖英他爸要拓展一项大事业 他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。 明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。내일신에너지부의새차발표회가있습니다이것은그룹의중요한행사인데

这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧？这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧？这是新能源部的第一次大型活动。자네도우리회사들어온지이제꽤오래됐으니까

重中之重，懂吧？轻重缓急能分吧？这是新能源部的第一次大型活动，你什么意思？你想干嘛？李总，我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？李总，我们行政部购买福利物品是重中之重。 就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？무슨뜻이야？뭘李总，我们行政部购买福利物品是重中之重。행정부는우리식으로는총무부정도라고해석하면될것같습니다。우리총무부 설날이며 추석 이런 때 직원 선물 나눠줄 거 사는 게 제일 중요한 일이라고 할 수 있습니다. 就好像您最感兴趣的部门预算一样 당신은 제일 흥미를 느끼는 게 부서의 예산인데요. 직원 선물 사는 이 일도 그것만큼이나 중요하죠. 大概每年有一半的钱都用到这了吧。

大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？哎，对了，你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，秦风，这个是重中之重啊啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，秦风，这个是重中之重啊啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。 对了，你跟那个雨晴什么时候去领证啊？ 아참, 너랑 유칭은 언제 결혼증 받으러 가니? 칭펑, 这可是重中之重啊. 칭펑아, 이거는 그야말로 가장 중요한 일이란다. 你一定要尽快提到日程上来. 일정에 그것이 보이도록 해야 한다가 직역이 되겠고요. 그것을 최대한 빨리

你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，春峰，这个是重中之重啊！啊，你一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。 既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。 既然赵怀林有买凶杀人的嫌疑，那找出凶手是重中之重。所以我们继续跟四队查看视频监控。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是。 地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。 妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。妙英他爸要拓展一项大事业，他要拿到一年后燕州地铁项目的重中之重，那就是地铁车厢的制造权。明天新能源部的新车有个发布会。 是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。 明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。明天新能源部的新车有个发布会，是集团的重要活动，可以说是重中之重，不能出任何的纰漏。你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧？这是新能源部的第一次大型活动。你也是老员工了，重中之重懂吧？ 轻重缓急能分吧，这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧，这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧，这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧。 这是新能源部的第一次大型活动，你也是老员工了，重中之重懂吧？轻重缓急能分吧？这是新能源部的第一次大型活动，你什么意思？你想干嘛，李总？我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛，李总？ 我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？李总，我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？李总。 我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？李总，我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？你什么意思？你想干嘛？李总。 我们行政部购买福利物品是重中之重，就好像您最感兴趣的部门预算一样，大概每年有一半的钱都用到这儿了吧？哎，对了，你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，春芳，这个是重中之重啊啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴。 哎，什么时候去领证啊？哎，青峰，这个是重中之重啊！啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，青峰，这个是重中之重啊！啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴。 哎，什么时候去领证啊？哎，孙芳，这个是重中之重啊！啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴，哎，什么时候去领证啊？哎，孙芳，这个是重中之重啊！啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。哎，对了，你跟那个雨晴。 哎，什么时候去领证啊？哎，春光，这个是重中之重啊啊，一定要尽快提到日程上来啊！已经提到日程上了，但具体时间暂时保密。